Матхов, музей. Туросий. Это вот в нашем районе. В нашем районе, в Азизии. Сегодня 29, 29 декабря 2020 год. Так, ну что ж, зайдем. Вот и номер телефона. Вот здесь можно сидеть. Это вот древние такие лавочки. А, так, номер телефона, позвонить. Что ж, посмотрим. Давайте. Салам алейкум. Салам алейкум. Гальминахат. Кто-нибудь есть? Машалла. Какая-то картина древняя. Древняя картина. Вот это какие-то масла здесь. Интересно. Салам алейкум, мудир. Кайфа халюк. <coughs> А? Отхоль? Эш, газа хаммам? Вот это туалет. Древний туалет. Ага. Айва, айва, айва. Антакульта? Айва, 10 триалов вход. 10 триалов, вот 10 триалов. أيوة يا مدير أيوة. أخبرني إيش هذا متحف إيش متنوع كل حاجة أها كل شيء متنوع أها هذا هنا الحرم الشريف العثماني أيام زمان هذه آيات قرآنية آيات آه، القرآنية آه، اها مكتوبة على حجر هذه دولة بلقيس في اليمن هذا ايش بلقيس؟ بلقيس اليمن ايش بلقيس؟ حجر؟ سليمان اها حجر بس ايه حجر بس من القصر من القصر هذا هذا عندك افتتاح المطار جدة مطر؟ مطار مطار اللين أها هذا قطار عثماني اسطنبول أوه مدينة قطار إس- إسطنبول ايوه هذا ما شاء الله سبحان الله ايه مؤرخ عليه تاريخ 1900 كم؟ 1980 أو 60 لا 900 ألف تس... آه 1900 а? ايه ايه Ага. Интересно. Так, بعدين كلها هنا الضفاية آه مكتوب على كل شيء ها مكتوب الضفاية دفاية هذا ها ايه الضفاية هذا بالفحم بال بالغاز بالغاز بالغاز ага газовая газовая это грелка هذا حق الحرم هنا برضه يشربوا فيه زمزم زمان هذا مديني مديني ايه مدينة из Медины ها ага هذا فيه بعض الآيات القرآنية هناك برضه ага نقش هذا ايه نقش هذا مشروبات حق الشاهي أيوة قديم ايه هذا عندك أدوات الزراعة أدوات هذه الزراعة أدوات الزراعة إيه. ага زراعة كيف الجمل يطلع المويه من البيت لازم جمل يطلع ها а это колодец все, короче, сельхоз, сельхоз эти э, орудия. Сколько здесь ламп. ох ох ох какие только... Она а какие названия. Петра Макс какой-то. Интересно. Все старинные лампы. А? А за кулю кадим, а? Усмани, а? Это от Усманской империи. هذا برضه في الحرم هذا في الحرم كان؟ أيوة، أيوة، في الحرم اها كنديل كنديل بالزيت هنا كيف يط... ايش يدعون كيف النار هناك؟ ما يدعون فيه الزينة اه هذا للزينة اه؟ أيوة، الزينة في الحرم اها للزينة اها هذه كلها ادوات هنا اها ادوات اضاءة وهذا حديثة هذا حديث مو قديمة قديم برضه قديم هذا كان في مكة برضه في في الحرم في الحرم في حوالي مكة جنب الحرم لكن هذا كهربائي لا الغاز هذا وهذا هذه لمبة هذه لمبة حاطينها آه،, اه انتم حاطينها يوري الشكل يعني لو ولعوا يوري الشكل اها آه. وايش ثاني؟ هذا الدكان القديم اللي في زمان اها آه، دكان قديم وهذه المدرسة ادوات التعليم اها مدرسة مدرسة تعليمية هذا الجرس يدق الجرس ها ها ها سبحان الله هذا في في الدرس ها؟ ايه في الدرس في الصرفة يعني اذا لغلق المدرسة طوال على طول اها اها ما شاء الله ارخيفه اه للبيع أيوة. اها آه. وهنا هذا المطبخ اه هذا المطبخ أيوة. اوه هذا منشار هذا لا بارود يحطوا فيه هذا ايش؟ بارود بارود حق البندق اه بارود اها اها آه بارود يلبسوه اها بارود هذا المطبخ هذا مطبخ ايوه مطبخ وكيف النار؟ أين النار؟ النار عندك الدافور كانوا يستعملوا الدافور اها كوخنيا سبحان الله سبحان الله كل قديم حتى هذا سماوار موجود عندكم سماوار ايوه موجود في مكة كانوا يستعملوه حاليا ما يستعمل لا لا يستعملون عندهم بس بالكهرباء كهربائي آه، بالفحم ايوه هذا بالفحم هذا عندنا مشهور هذا سماوار صحيح وهكذا فوق آه هذا أكمشة هذا أيضا صوفية أها صوفية هذا ضد الشمس ها من الجمل من الغنم من الجمل ومن الغنم ها أها هذا ما شاء الله ما شاء الله حتى في المساجد هكذا كانت صح تحت الصفة في المدينة تحت الصفة صح أها ما شاء الله ما شاء الله جميل وهذا ايش؟ قرع فيها اللبن الحليب هذا قرع ايوه قرع من القرع اها هاي تكوى إيه، لبن حليب وفي الداخل ايش؟ داخل فاضي داخل فاضي ها؟ فاضي فاضي تضعون آه آه لبن حتى حليب إيه، إيه، ما آه، ما يتسرب؟ ما يخرج ما يخرج ها؟ يعني عندما يجف هو مثل مثل بلاستيك هذا اها وهذه المقاهي كلها ها؟ هذا كله اوه وسماور ايضا أيوة، هناك سماور كبير كله كله ما اسمكم حضرتك؟ هذا اسمنا اسمك انتم؟ اسمي ابراهيم استاذ ابراهيم أيوة. استاذ ابراهيم انت مسؤول هذا المتحف ها؟ هذا مسؤول هذا قديم هذا الشيشه حقه ها؟ لا هذا ابريق ابريق كبير مره كبير كبير, إيه، كبير. وهذا؟ هذا يبيع الشاي والقهوه اه ولا أها. اها اها قديم بعدين. так تاني استاذ ابراهيم وهذا ايش وهذا بياع الغاز اه يبيع الغاز وهذا بياع اللبان هنا في بعض الحاجات القديمة هذا الزعتر مثل الزعتر و أها. الزعتر اللبان اللي لبان لبان هذا يوكل لا هذا هذا لا نغير شكل بس مثل ماستيكا هي نظام مستقبل شكل هذا محد السكاكين محد السكاكين ага здесь точилка ها точилка محد السكاكين حتى حتى الان في مصر انا شفته موجودة. الناس في يمشون و الحوائي. وهذه القديمة أيضا ميداليات ولا إيش اسمه؟ كلها حق عسكرية هذا كله عسكري؟ أيوة كلها تاك ندخل فيه ندخل فيه هنا تراث أوه <laughs> إيش هذا؟ أسلحة الله أكبر أسلحة قديمة من زمن من زمن سليمان أها هذا القرون اها هذا الاسلام الاسلامي مغو- من- منغول آه، هذا المغول أها. هذا القرون اها هذا الاسلامي اسلامي ها ايوه حرب اسلامي والله والله حبيبي اوه سبحان الله لا لا لا يطلق لا يطلق. اها وهذا منغول ها هذا طبيعي أو فقط؟ طبيعي هذا الشيخ يهودي صليبي للفقاس شيخ علي رضي الله عنه شكل طبعا شكل ها؟ شكل السلام عليكم مرحبا سبحان مستاص ابراهيم هذا للبيع ها؟ زينه يعني وهذا في الحرم حقه طواف كان قبل 20 سنة أنا شفته أيوة خلاص أيوة الصفا والمروة هذا الصفا صفا والمروة العربية ها عربية بال أها أها سبحان الله كان أربع آه، نيجيريين كبير ويمشون هلا هلا هلا هلا <laughs> من الطريق إيش يأكل هنا؟ خشب خشب خشب خشب؟ اي عشان هو هذا من الخشب آه خشب خشب, خشب. أيوه سبحان الله هذه الميزان ها؟ أها موازين سبحان الله سبحان الله ايوه استاذ ابراهيم لا بعد بعده ماذا ماذا بالكعبه الكسوه الداخليه هذا كسوه داخليه؟ ايوه عثمانيه هذه الحمد لله كيف داخلية؟ داخل الكعبة جوه داخل الكعبة؟ ايوه هذا خارجي وهذا ايش؟ هذا خشب خ... آه. ايوه ايوه ايوه هذاك من الصفا والمروة برضه هذه قطعة من داخل الكعبة اوه بندقيات ها؟ هذه البندقيات منذ كم سنة؟ 200 كله كله اصلي كله اصلي الاعدام هذا هذا؟ ايوه هذا حق الاعدام قبل السيف هذا صحيح؟ ايوه صحيح وكيف يفعلون بقوة؟ هنا رقبته وخلاص بعدين يجي واحد يضرب عليه بسرعة بسرعة و... حاد مرة قوي والراس يمشي, يمشي. كله ي... ما انا ظننت الراس يبقى لا لا. أوه. وهنا وهنا عشان يمسك اللحم ايوه عشان ما ي... ما يطلع ما يتحرك من طرفين ها؟ مجرى الدم ومجرى الدم من هنا اوه اها سبحان الله بعدين سيف ها؟ طلع سبحان الله أستاذ إبراهيم وهذه ليش أستاذ إبراهيم هذا مدفع صغير مدفع صغير إيه، حط البارود من هنا اها والفتيلة من هنا فتيلة من هنا إيه، ولا الطلقة هذه هنا دخلوها جوا هذا ايش؟ رص... هذا طلقة رصاص وايش يدخلون في الداخل فتيلة؟ بارود بارود؟ ايوه بارود سبحان الله يا شباب شوفوا هذا منظار أيضا تلسكوب 10 دقائق ان شاء الله اسمه شارع؟ شارع جنب الحرم جنب الحرم جهلاوي ها؟ سوق الغزه سوق الغزه ها؟ تفتكر سوق الغزه؟ ايوه ايوه هذا جنبه اها مهم. قديم السلام تلفونات هذا ايش سكين سكين برضه وهذا آه. حد السكين طيب طيب طيب شوف كيف كان سكاكين في جنبية يعني يمنية صح؟ جنبي مثل هذا ايوه الجلد كله ها جلد طبيعي مو مو علان وقت الحجامة انظروا سبحان الله Thank you. غزل قديم مطاحن تركيا انا شفته في تركيا ما في تركيا ما زالوا يبيعون هذا استاذ ابراهيم في تركيا هنا ما ما شفته هنا في السعوديه ما شفته ولكن في تركيا دائما هذا لانهم كانوا يستخدموه وهذا ايش طحانه؟ هذا دقيق دقيق؟ إيه، طحانه دقيق سبحان الله طحانة قديمة ها؟ هذا مصنع البطرون هذا مصنع الورد مصنع ايش؟ الورد دهن الورد اه دهن الورد يولع النار اها يحط الورد من هنا ويلا يتكتر يطلع منه ليش هناك الثلاثة أدرج؟ درجات ثقيل خفيف خفيف مرة ونار آه، عادي ونار من الجيل من تحت وما يدعون هنا آه. موية الورد هذا هو الورد أها هذا هو الورد ويطلع الزيت ها؟ يطلع إلى هذا هذا القارون أنا شفته في طائف مصنع ايه كبير طائف آه، آه، وردة ايه الورد وردة طائف معروف ده هذا ك... هذا قديمة ماكينة هذا عندك صورة من الصفا والمروة يعني انباع كل شيء صحيح هنا ايش؟ ملبوسات نسائية هذه القديمة سبحان الله ملبوسات النسائية مم. ملبوسات سبحان الله ملبوسات جديدة أجدادنا كاد- كانوا يمشون هكذا ها؟ دائما ويزخرفون ها؟ نعم النساء زخرفون شوف والرجل لازم لازم معه جنبية ها؟ لازم أي شيء سلاح ممكن بندقية لازم معه مهم. سبحان الله ها؟ كيف كانوا النساء يمشون А? Свисток какой здесь? Специальная полиция. Еще форму носили они, Версачи. Вот Версачи вот здесь написано. Да. А Версачи, у него свой пистолет, кабура. Вот здесь кабура. Вот смотри, свисток. Я Абдо, дальше смог? Дальше смог. Муаз. Усман. Шов. Усман. Шов газа. Харами! Я харами! А? Харами яхраб. Мубашаратан, я Усман.